banyak yang menyatakan dirinya mampu berhubungan dengan kuasa gaib. Fenomena indigo mulai mencuat dan diperbincangkan masyarakat. Ada apa di balik semua ini? Liver jangan lewatkan, hanya di Solusi Live.